על כך מעידות העיניים. בואי אישה ביום זה ידידי לארוחת צהריים. נשב ונשוחח על העולם, על אי השוקע במים. עלינו חווה, ועל מלאכים על שמיים ואם מלאכים לא היו ואינם, נשוב לדבר על חווה ואדם. צלח וצלי, על כך מעידות ה... הצהריים. שוחח על דבר על אי השוקע במים. אבינו אדם, על ליבנו חווה, והמלאכים בשמיים. שבת שלום.